Eh, hitz egin dezagun sarek gaur egin duen urtebeteko balorazio horretaz, bai. lortu dezue bat jende zuen ganatzera gainera, eta helburuak ere jarri dituzu udazkenera begira. Bueno, nik uste dut e, balantze txiki bat egin dugu, gure ibilbidea ez da oso luzea, mhm. xumea da baita ere, ba, hori gondira piko batzuk, miribilako ekitaldia, junden irailean, gero manifestazioa, gero aprilian burutu genuen asteburu bat e, ekitaldiz beteta, Baina bereziki azpimarratu dugu eta azpimarratu nahi nuke e, jende anonimoaren lana hori da benetan zoriontzekoa duguna. Eh? Zeren zare, hilabete hauetan ja zabaldu da eta nahiko sendo dabil larogeita amazei herrietan. Eta segurazki gehiago egongo dira. <laughs> Egun hauetan komentatu deu, pagau ba, gaude hor, beste zareko zorreraren itzaldiak burutzen eta egun da piko ekitaldeak egin dira, zareren izenean, eta gero aparte, itzaldiak, aurkezpenak, ordun bai, lana egiten ari da, eta berezik indikazpin barratuko nuke e, jende xumearen lana, zarekide e, eh, anonimoen lana, besteen gana juten, dispertsioa zer dena azaltzen eta eh, hain beharrezkoa zaigun kontzientzia astindu hori ematen, ez? Zentzu horretan pozik gaude, nik uste dute bide polita hartu dugula eta landuko dugu, ez? Bestaldetik, bueno, pues, eragilekin, partiduekin ere, lanean gabiltza, horraiekin gure kezka konpartitzeko, ea gai garen datozen e, urteotan edo hilabeteotan, benetan akordio bat lortzeko, giza eskubideen urrakitanen aurkako akordio bat, politikatikat, Eta gero Europari begira jarri gara, ez? Zeren hor ikusten dugu, ari dira etortzen sententzia batzuk, e, kezka batzuk eh, ikusten dira, e, justizia komisariak eskatuta dago, e, espa, Estatu Espainolean egiten den, e, kondenen konputua nola egiten den, eta esan du begiratuko dutela, sententziak daude. Orduan gure asmoa da, Europako hainbat instituzioetara jun, batxosten batekin, eta pixka bat gutxienez, hau da dagoena esan, eta ber zer egiten duzuen edo zer egin e, dezakegun. Zen, klaro, hor, gero ikusten duzu, e, eh, Rajoiren gobernuak ez duela Europako legedia betetzen, baina oso zaila da behartzea, behartze hori gautzatzea, ez? Badakigu, gero, e, klaro, hemen joku oso maltzurra dago, Rajoiek edo gobernuak ez du legea betetzen, eta gero badakite presoek joko dutela Eh, Estrasburgora, Estrasburga arrazioia emango die presoi eta, eta kalera aterako dira, baina bitartean haien kondena ja luzatu da. Eta hor dago, e, joko ez. Gauko urtebeteko ekitaldi honetan, hainbat jende bildu da zuen bai. ekitaldira, eta izen esanguratsuak ere ikusi ditugu, bertan? Ez, kezareren beste zaugarri bat da, e, eh, anistazuna, eta ezberdinen arteko elkarlana horrera sortu ginen, horrela sortu ginen duela urte bete eta hilabete batzuk lehenago, eta gaur hain zuzen ere hori eslatu nahi izan dugu. E, hauetako lagun hauetako asko egon ziren miribilako bideoan eta bitartean gure ekitaldi batzuetara etorri dira, eta ez da egun bateko babesa izan. Gu badakigu hor daudela eta gurekin bidaian jarraitzeko prest. Eta hain ere, gustatuko letzaigukena, datozen hilabeteotan da, anistazun hori zabaltzea, gehiago zabaltzea. Zeren presoen afera eta bereziki momentu honetan preso gaixoen e, afera oso larria da, egoera oso larria da, eta horrek behar du elkarlan gehiago eta zabaltze gehiago. Adi, adi jarraituko diogu, eta zuk esan dezun horri ere azpimarra egin eiko genioke gaur bildu dela zuen ingurura jendean hitz ezagun bai. asko, baina egunero egunero lanean ari direla inbat sarekide, eta horiek egiten dutela sare haundia. Adi, espero deu. Teresa, todo, eskerrik asko gurekin izateagatik, eh, azkeneko azpimarra urtengoz? Bai, <laughs> bueno, aberde urrengoan jarraitzen dugun eta berri on batzuekin ere, bai, ezkerrik asko zuei. Eh. eh? Zuri, zuri, bai. oso pozik egon gara zugurekin egoteaz, eta etorri datorren urtean azpimarra baldin badago bai.